Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, it's just a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. Put me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, get the chop. ਸਭ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਡੀਕੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 뮤직 ਦੀ ਬੇਬਾਨਾ ਪਾਲਦੇ ਪੱਪੇ ਵਾ ਕਮਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਤੇ ਆ ਕਲਮ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉ ਦੇਸੀ ਜੇਜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਸਰਕਾ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਂ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉ ਸੀ ਜੇਜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਸਰਕਾ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਂ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਲਾਈਨ ਪਸੀਨਾ ਰੱਬਾ ਰੰਗੀਨਾ ਚੋਪਰ ਸ਼ਕੀਨਾ ਕੰਮਾਂ ਚ ਦੀਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਸੀ ਛੱਡੇਗਾ ਕੇ ਤਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਡਦੇ ਜਵਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਤੇ ਛੱਡੇ ਡਰਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਮ ਮੁੰਡੇ ਐਸੀ ਜਗੀ ਦਾ ਟਰੈਪ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਬਰਮ ਮੁੰਡੇ ਬਰਮ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਐਸੀ ਜਗੀ ਦਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਬਰਮ ਮੁੰਡੇ nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the button. Full of pain, dropped enough tears to fill up a bucket. Motherfuckers, I bought a chopper. I got a big drum to hold a honey. Going for nothing, ready to air it out on all these niggas. I can see i running. She talking to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm Billy the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from a nigga, I'ma put it out. Shoot PTSD. I'm always waking up cold, stressed like I got the flu. My daughter G. She saw me kill a nigga in front of her before the two. And I kill another nigga too. Well, ਮੋਢਾਂ ਤੋਂ ਜੀਤ ਲੈਸ ਪਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਸਟਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਕ ਬਮ ਬਮ ਬਮ ਵਾਈਬ ਦੇ ਪੀਚ ਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੀਚ ਅਸੀਂ ਫਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੀਚ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਮਾਜਿਆ ਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਸਾਸਿਆ ਤੇਰਾ ਦੇ ਬਸ ਡਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਡਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਜੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰੋ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬੈਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਗਰਤੀ ਆ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਐਂਟੀ ਆ ਯਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਲੋਕੀ ਤੇ ਜੱਟੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਲੱਭ ਨਾਰਾ ਸੈਂਟੀ ਆ ਕੋਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿਨੇ ਪਟਾਉਂਦੇ ਬਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਕੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ Not